как только я заметил, что э, пара проявила интерес к субстрату, кегли, конусу, как хотите назовите, я сразу готовлю вот такое вот ведро. То есть обогреватель, активная аэрация, больше ничего нет. В него будет принесена кегля с икрой на днях, может раньше. Как она будет принесена, я вам это дело покажу. Итак, сегодня 12 число, э, пара отложила икру, и я ее вот отсюда сейчас вынимаю, самец атакует. Но ну, это надо делать быстро. Вытащили икру и перенесли в ведро с водой. Метнули на самый пик, поэтому кладу наклонно. Видно икру здесь. Даже он пальцами смазал. О, жестко. Так, теперь Э, возвращаем назад ведро, вставляем продувку, хорошая должна быть продувка, вот попал кусок фекалий рыбных, их надо отсюда убрать. У меня шприц с длинной насадкой, я вот его отсюда убрал обратно рыбу. Пусть сами в этом живут. Так, теперь возвращаем на место инкубатор, устанавливаем продувку. Продувка должна быть хорошая, но желательно, чтобы воздух на икру не попадал. И э, немножко метиленки обычной. Я капаю прямо на икру. И э, как бы она там сама уже размешивается. сильно не надо, чтобы, чтобы не смыть икру очень. Аккуратно до темно-голубого цвета. Вот так, я думаю, будет достаточно. Можно еще чуть. И все, и так два дня икра лежит до появления из нее личинки. Чтобы было меньше пыли, накрываем обратно крышкой. Как только я увидел, что икра потемнела, я подготавливаю вот такой вот аквариум. А, вверху у меня приклеены ребра жесткости и торгового расчета, что вот эта вот а, миска, чашка, плошка, как хотите назовите, ляжет на ребра жесткости, будет находиться вот так вот примерно в воде и прогреваться. Вода за сутки у меня прогрета. А, кислотность я Насчет кислотности я не заморачиваюсь, а вот жесткость я сделал примерно 60-120 микросименс делаю обычно. Эта вода из этого аквариума будет подмениваться в процессе кормления э, мальков первое время, пока я кормлю их э, яичным желтком. Вот здесь вот видно, что у меня инкубировалась икра, шевелятся личинки, и я сейчас буду их э, смывать вот в эту вот э, плошечку. Здесь установлена у меня э, такая присоска с прорезью. Вот она. В эту прорезь будет вставлен э, шланг с распылителем. Я набрал шприц из того же ведра и смываю смело, не стесняясь. хорошим напором они тем самым попадают у меня в эту чашку, мишку, миску, плошку. Вот я его смыл всех сюда. Кеглю убираем Сюда добавляем воды с того же ведра, где это все инкубировалось. и э, ставим в аквариум э, с теплой водой. Устанавливается шланг. в эту прорезь аккуратненько. Вот то сейчас я в дальнейшем покажу, как это все будет действовать. Э, если в ведре попадали личинки, э, вон там на дне что-то лежит, надо разобраться, что это, и подобрать их просто. И также перенести в эту э, мисочку. Вот она перемещена в этот аквариум с фильтрацией, продувкой. И здесь же организована небольшая продувка. Это все накрывается стеклом и организовывается э, освещение. Яркость освещения большой роли в данном случае не играет. Ну вот, примерно вот так а они еще э, два дня принципе, можно эти два дня не кормить, э, только подменить воду один-два раза в день. Ну, вот и пришло время первой замены. Э, утром их слил, вечером обязательно надо поместить их в свежую воду. Набираем стаканчик воды отсюда, такую же, точно, ложку. Сюда мне надо добавить воды по такому же составу, я имею в виду сейчас э, проводимость. Сейчас я за кадром добавлю и мы продолжим. Ну вот я готовил. Вот она, как видно, старая вода здесь. Вот во второй чашке уже свет. Итак, значит, первый, э, первая замена воды по техническим причинам не получилось у меня записать. Э, но опытный взгляд э, любителей заметил, что в этой чашке у нас тогда была вода несколько синеватого цвета. Почему? Потому что она была с ведра, где инкубировалась икра. Э, я покажу процесс э, замены воды у мальков. Э, я использую пипетки. Вот она, э, пипетка целая, но отверстие невелико, я поэтому чуть обрезал слегка тут ну, как-то обработал края, чтобы оно не повредило малька. Эту пипетку я использую для того, чтобы разогнать малька от того, что мне надо вытаскивать. Мне надо вытащить вот этот вот шланг. Я вот разогнал, вытаскиваю шланг э, воздушной подачи. Споласкиваю обязательно, потому что личинка может прилипнуть. И также э, изымаю отсюда присоску. Э, аккуратненько также ополаскиваю, чтобы ни одна личинка здесь у меня как бы не осталась, я ее не придавил. Это все периодически должно мыться, но я вижу, что оно еще в идеальном состоянии, достаточно просто как бы протереть. Э, не так много слизи, не так много всего. Значит, сам процесс замены э, занимает немного времени, я устанавливаю сюда подачу воздуха. Шланг тоже протрем, чтобы меньше заразы было. Вот. Э, шланг у меня установлен. Теперь можно заняться э, рыбой, личинкой. Э, сначала заберем тех, кто лежит как бы не кучно. Почему? Потому что Кучкуются они за счет, за счет слизи, на головах у них присутствует слизь, посредством которой они крепятся к субстрату, к кегле, ну или к кустам, смотря что вы э, дадите паре. Э, эта слизь отслаивается, на этой слизи собирается грибок, который как бы не совсем полезен. Вот здесь вот одна личинка, у нее э, на голове э, кусок этой слизи и грибок. Я ее просто промываю несколько раз, забрав и выдув из пипетки. И уже чистую личинку я сажаю в чистую воду. То есть я разбиваю эти комочки при замене воды. Э, слил я э, их сюда с кегли удачно, икра не попала, грибок не попал, поэтому первый день я менял воду раз в сутки. Если есть присутствие грибка, мы меняем воду два раза. Почему? Потому что грибок, он э, подъедает и личинку. Ну вот, штучно мы переловили. Здесь вот висят трое. Э, слизь с этим грибком напоминает вату, ее в принципе видно. Если не хватает, можно поставить настольную лампу, дополнительную подсветку, ну и все остальное. Ну вот, э, штучно мы отловили. Вот это в паре плавает, видно, что желательно ее разбить, чтобы ушла слизь. Сегодня второй день плавания у них. Ну, не плавания, а э, состояние личинки. Вот. Сегодня можно уже поставить э, искусственную мамку. И будет видно, что как пошли они на мамку, значит э, пора мамку намазывать каким-то кормом, чтобы они оттуда его собирали. Это все будет впоследствии, в принципе, чуть позже тоже показано. начинку я уже как бы не добавляю никаких антигрибковых средств. Она плавает э, в чистой воде. Э, проще поменять воду, чем травить малышей химии. Ну, заодно, кому не лень, может сразу считать, сколько у него здесь личинок, сколько потом будет мальков ну и так далее. Я этим не занимаюсь, крайне редко. Вот ну, попал э, очень хороший кусок э, этой слизи с грибком. Мне пришлось их обратно прополоскать в этой чашке. В принципе, можно было прополоскать и там и убрать грибок, но я вступил так. конечно, от этого грибка чистить, иначе они будут погибать. Он их сожрет. Они еще плохо двигаются, и грибок их ест. Вот здесь вот видно, что вместе с нормальными личинками попали и не совсем э, до конца развитые. Они также являются пищей. для этих бактерий грибка и посылать мы уже не, не теплить надежду, так сказать. чем меньше остается в мальков, личинок и так далее, тем важнее их отлавливать, естественно. осталось пару кучек перебрать. и оно будет продолжать пучковаться еще сегодня-завтра, и уже потом будут совершенно свободно плавать. Обычно я ставлю чашки вплотную, потому что иногда роняешь на мимо чашки, на стол. Поэтому чем ближе тя чашка, тем больше вероятности, что занесешь личинку. Или малька. Малька, э, малюк более подвижный, и он чаще выпадает из пипетки. Ну вот, все личинки перенесены. А, я говорил про мамку. А, вот такая вот трубка. Мне трубки удобнее. В принципе, это может быть э, любая пластина, желательно темная. Если посмотреть сюда, э, все, что здесь осталось, видно, что здесь имеется вот э, эта слизь с грибком вместе. Желательно, чтобы ее в этой чистой чашке не было. Марку ставим просто вот так, и в принципе малек он идет на черный цвет. Но это еще рано, не все поплыли, не все хотят кушать. Ну хотя вот один сел, вот здесь вот видно, что он вот приплыл именно сюда. Завтра, даже сегодня вечером, я думаю, можно начинать кормление, которое я, кстати, тоже покажу и подробно обо всем расскажу. Ну а теперь эта чашка перемещается в тот аквариум для прогрева, продува, освещения, ну и дальнейшей инкубации. Вот еще раз покажу э, мусор, который в принципе остается, видно его вон. Ну и саму чашечку с чистой водой и мальками. Вернее, личинками. Ну, как я обещал, что сегодня будет э, первое кормление я э, подготовлю пока корм для э, мальков. Вот так, наверное, будет лучше видно. Э, это обычный яичный желток. да, варил я его э, порядка получаса. Белок, в принципе, был утилизирован. Может быть, съеден, в принципе, это не важно. Затем я поместил это дело в морозильник. Берем немножко желтка. Можете не экономить. В советское время одно яйцо стоило 13 копеек, так что я думаю, это самый оптимальный дешевый корм. Э, можно отколоть кусок, но я вам пытаюсь там собрать то, что уже от него отсохло, открошилось. морозилке он находился для того, чтобы высох. А. Значит, э, пипетка, в ней вода из аквариума, где сидит малек. И это дело начинаю размешивать. пользуюсь, в принципе, стоматологическим причиндалом. Очень удобно. Э, я думаю, этой, этого количества достаточно, чтобы накормить порядка тысячи мальков, если не больше. Э, довожу до консистенции гуаша. Затем беру трубку нашу, про которую я уже рассказывал, и наношу кисточкой. Дело в том, что если нанести толстым слоем, огромного толку с этого не будет. Э, это дело все размокнет и моментально отвалится. Стараюсь, чтобы толстого не было слоя. Если вижу, что густовато, буквально капельку воды и ну, разукрашиваю эту трубочку. Можно добавить спирулинки, но я первое кормление решил не добавлять. Когда вся трубочка или искусственная мамка будет разукрашена. Оставляю ее на часочек подсохнуть. Можно, в принципе, и повыше. Обычно наношу очень высоко. остатки уже идут наверх. Видно, что что-то остается. Вот. Э, Но ну, я не всегда пользуюсь желтком, очень часто обычным яичным порошочком. Ну что, в желтке есть э, комочки. Порошок яичный, он более приятен для приготовления гуаша, так сказать. Оставляю сохнуть. Как высохнет, я покажу, что с ним делать дальше. Э, вот убрал я мамку пустышку и э, большая часть еще как бы не поплыла. Э, я решил попробовать покормить, э, рекомендуют от JBL вот такой вот э, корм Nobel Fluid для именно личинок. Тут написано, что 10 капель на 100 личинок приблизительно, но при таком объеме, я думаю, мне хватит и 3 капель. Раз, два, три. Вот три капельки я капнул. Теперь мне его надо немножко подмутить. Я беру пипетку и подмучиваю воду. Чтобы оно как бы разошлось. Пахнет э, витамином э, рыбным, фиштовик или что-то в этом роде. И теперь ставлю то, что я сегодня вот показывал, то, что я подготавливал. Ставлю, смотрю, чтобы не накрыть малька, чтобы малек не оказался в середине. И наблюдаем. Э, те, кто поплыли, вон они с задней стороны подошли, плюнули, отплыли. Сейчас распробуют и прилетят. Очень много слипшихся. Дело в том, что кто-то уже поплыл, э, кто-то нет. И вот та личина, которая не поплывала, которая не отошла, эта слизь, она как бы за счет клейкости собирает. Если, допустим, три личинки и один уже как бы малюк, он просто не может э, от них оторваться и не плавает сам, а плавает вместе с ними то вверх, то вниз, но еще не до конца. Это первое кормление. Поставили через час менять воду. Прошло буквально две минутки и видно, что э, малек поплыл на трубку. Как я уже говорил, э, трубка любой другой субстрат, являющийся искусственной мамки должен быть темным. Почему? Потому что родители э, темнеют, когда берут малька на себя. Но ну, это как раз тот самый период, когда малек единично в кегле начинает увиливать, пытаться сесть на родителей, родители его старательно собирают и отправляют э, в общую кучу, чтобы он еще посидел, подождал тех, кто еще э, не поплыл, у кого еще желточный мешочек не рассосался. Желточный мешочек рассасывается вместе с тем, как и исчезает эта клейка, клейкая э, жидкость на головах у них. Э, прошло вот два часа, сейчас я буду менять воду э, у них по той же схеме. Как мы видим, вода немного помутнела от э, э, яичного желтка. Значит, сегодня у нас 17 число пара от металла 12 числа, 15 числа я их слил, сегодня 17, завтра 18, как раз вот должны э, поплыть мальки. И, э, в принципе, до завтра можно их было не кормить, но я это сделал на всякий случай, и на ночь еще капну вот этого вот э, готового флуида, но уже как бы пару капелек. Э, меняется вода по той же схеме. А капну я для подстраховки всего-навсего. Больше, э, как бы, я не уверен, что они еще кушают, но на всякий случай. Утром также подмена воды и уже, видимо, кормление будет э, более интересным. Тут видно, что они еще склеены. Часть э, сидит на искусной мамаши, но опять-таки слипшиеся, кучкующиеся. Ну, пора менять воду. Вот тот же самый процесс замены воды Сначала мы забираем вот эту вот э, искусственную мамашку. Э, смыв с нее все. Вот она, у нас без ничего. Также извлекаем отсюда подачу воздуха. Но уже ее надо промыть. Почему? Потому что здесь э, был желток, и желательно его вымыть. Вот прилипли личинки, я их пытаюсь отсюда сейчас удалить. Все, ни одной личинки нет. Это сразу помыть, и сразу моется присоска. Здесь, там, где я беру присоску обычно, там было несколько личинок. Присоска на присоске тоже оказалась личинка прилипшая, ее мы смываем. И это быстренько надо сполоснуть. Почему быстренько? Потому что вода остывает тем временем. Сейчас мы повесим зеркальную. Сюда поставим. Так. Это пока еще грязно, не споласкивал. Устанавливаем сюда продукт. Вот. И начинаем э, начинаем отлов личинок. Сегодня они еще плавают не так быстро, как будут плавать завтра, послезавтра каждым днем их ловить сложнее в том плане, что они становятся шустрее. И стараться надо как можно меньше воды э, с остатками желтка перенести в другую плошку. Желтка корма там другого, чем бы вы их не кормили. чем чище будет вода в этих плошках, тем э, лучше они себя будут чувствовать. попалась. Здесь уже слившееся, но оставил их там. Появляются слаборазвитые личинки, они Оба. Помирают в этом всем процессе. Но ну, это, естественно, отбор от него никуда не денешься. То есть я вижу мусор в этой чистой чашке, я его обязательно убираю. уже появились такие особи, которых сложно поймать. продавливать. Да, здесь проще сегодня промыть вот в этой воде, потому что там остатки корма и, как я не стараюсь, они все равно взмучиваются и попадают. Я имею в виду собрать вот эту слизь с грибком, проще уже в чистой воде. Вот она растворилась. брал. Не знаю, пригодится ли кому-то это когда-то. Нет, кто отважится на искусственный подъем? Нет, но ну, мое дело поделиться. попавшие. Надо быть очень внимательным, потому что личинка, она вроде неподвижная. Думаешь, а, все, а нет, взяла и поплыла. Не знаю, с чем это связано. Ну и как бы не хочу искать ответ на это. Я не ихтиолог. мусор лучше собрать и добавить просто чистой воды. При необходимости. перебраны. Собираем здесь остатки мусора. Осталась вот одна личиночка. Можно побултыхать и поудалять еще эту слизь с них при желании. Но ну, малюк завтра уже поплывет. Я думаю, завтра 18 число у нас. Все как в книжке. На шестой день. После отложенной икры. разбиваем кучки, чтобы малек себя по посвободнее чувствовал. все, и перед сном э, капнем. Чтобы не терять времени, я первую трубку готовлю всегда с вечера. Утром, как встал, первым делом поставил. Пока утренний туалет, завтрак. Они ее съедают. Воду поменял, 2 часа свободен. чистой воде, вот грязная вода. Здесь остатки корма. Это все мыть. А это вот рыба. Личинки в чистой воде. Плавают, прекрасно себя чувствуют. Можно еще пособирать мусор, поудалять эту слизь. Э, я думаю, я еще покажу 18-го первый день, когда, ну и там особой необходимости показывать каждую замену я не вижу. Принцип, я надеюсь, понятен. Самое главное, чем чище вода свежезамененная, тем э, больше вероятность, что больше мальков. Ну, вот как и предполагалось, малек поплыл. Сегодня 18 сейчас я аккуратненько смою его с пустой трубочки, чтобы он не попал, и покажу, как ставить новая. Ну вот, трубка-то извлечена, ставим другую, она намазанная у нас э, яичным порошком, не желтком, а порошком я решил воспользоваться сегодня, и немножко спирулинки добавил. Не дают поставить, прям вот держат оборону. Как сказал Бозеров, канадцы держат оборону. Ну, видно, что малек устремился на нее. Они там что-то склевывают. Сегодня 18 второй день. Ну, а первый день кормления, можно сказать, кормлю третий раз. Схема кормления следующая. Вот я поставил, засек время. Через час эту трубку убираю, меняю воду. Через два часа повторяется, значит, цикл кормления. Три часа, час с трубкой с кормом, два часа в чистой воде. Кормление повторяется. Так, день чем больше, тем лучше. Но э, час это максимум. Если, допустим, много корма, э, мало воды, то она начинает мутнеть. Если вы это заметили, то лучше сразу поменять воду и сократить э, время между кормлениями и так далее. В грязной воде малек моментально дохнет. Итак, у нас сегодня 19 число. Малькам идут вторые сутки. Они только после очередного кормления были перемещены в чистую воду. А, вот, сытые, через, под лупой видно, что брюшки у них пожелтели от э, яичного порошка. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот ставим такую пустышку. Напугаем штуку. И они сейчас должны на нее пойти. Ну, видимо, сытые идут неохотно. Пробуем сдуть их в тень, той же и они видно с этой стороны, пришли на ближе, держатся ближе к этой трубке. Э, кормление тоже по той же схеме. Э, завтра начну добавлять нематоду. Завтра будет третий день. Ну и когда начну добавлять в рацион э, Артемию, я также покажу и уже, наверное, покажу от мальков будет интереснее. Ну, как я и обещал, что сегодня будет введен, э, введена нематода. Я собираю здесь ее аккуратненько с краешку, чтобы не попали, э, чтобы не попало э, э, хлопья, чтобы не попали. У меня заранее подготовленная трубочка. Вчера тут намазал на ночь, она просохла. Теперь я сюда подмазываю нематодов, желательно повыше, потому что они э, оседают чтобы у мальков было время их где-то похватать, подсобрать. Э, нематоды до трех суток живут в аквариуме, в отличие от той же артемии. Э, это сегодня первое кормление. Э, любое новшество я рыбам стараюсь дать с утра, потому что с голодухи они как бы сожрут все, что вы им не дадите. Вот оно намазано, оставляю просохнуть 10 минут и э, так же, как обычно, ставлю эту искусственную мамку в положку к малькам. Ну вот, как я и обещал, э, нематоды подсохли, ставим им трубочку сюда. Э, видно, что он начали оседать. Э, не знаю, берут мальки или нет, это надо воспользоваться э, лупой. Но ну, а теперь сегодня э, буду через кормление намазывать нематоду на трубочки. И на ночь сегодняшнего дня можно им также оставлять нематоду, потому что они, э, черви нематод, они долго не портятся в аквариуме. Э, и оставлять на ночь это э, означает, что мальки будут получать корм круглосуточно. Вот, ну вообще я э, как бы любое новшество начинаю, начинаю кормить, естественно, а, либо желтком, либо яичным порошком, и потом в процессе постепенно добавляю какие-то новые составляющие в корм. Э, не только малькам, но и взрослой рыбе. Я никогда резко не перевожу рыбу на с одного корма на другой. Только в экстренных случаях, то есть там, я не знаю, отключили свет, пропала заморозка, и так далее и тому подобное. Э, что-то новое дать, ничего нету, только экстренные случаи. А так стараюсь как бы не нагружать их желудочно-кишечный тракт, чтобы он не был в стрессе. Но ну, видно, что вон морки набежали на э, корм, что-то отщипывают, что-то кушают. Э, сегодня 20 третий день. Э, идут третьи сутки малькам, так что завтра начну давать Артемию. Ну, Итак, я, э, как и обещал, несколько раз водил сегодня нематоду. И предпоследнее кормление я э, дал им э, артемию. Почему предпоследнее? Потому что поели, судя по всему, при рассматривании под лупой не все. Поэтому я дал предпоследнее. И последнее кормление я опять даю уже просто э, то, что я до этого кормил их. Первые дни даю... Э, Э, яичный желток или там, скажем, э, порошок яичный. Вот, чтобы они на ночь, те, кто не поел, не остались голодными. Утром, завтра, утро у них начнется первое с нематоды, э, с артемии уже, а потом будет э, пару или тройку раз дам еще э, вот э, этот же состав э, на трубочке сухой завтра два-три раза, послезавтра на один раз. Все остальное будет заменено на артемию и нематоду. Нематоду дам еще сегодня на ночь. Э, почему нематоду? Потому что она не портит воду. Вот эта артемия, видно, там розовенькие э, зрачки лежат. Она лежит уже э, третий час и начинает подпорчивать воду. За этим тоже надо следить. Вот сегодня, например, э, я был очень пунктуален за выемкой остатков корма на трубочке вода не мутнела, ни один малек сегодня не э, сдох. Мальки сдохнут в основном только от испорченной воды. Э, то есть, если вы прозевали, где-то э, убрать после кормления или своевременно подменить воду. Так что могу сказать, что потомство ну, процентов 70 пересело на Артемию. Как я сужу? Я сужу по брюшкам. Если брюшки у них... Э, Розовые, значит, овцами они клюют. Но, ну, судя по всему, они сытые и не хотят идти на э, трубку совершенно. Им уже этот корм особо не интересен, но все равно я буду его э, завтра еще в 2-3 раза буду им давать. Послезавтра дам два раза или один раз, и уже после-послезавтра, э, наверное, перестану. Буду только сидеть на Артемии. Я их оставляю на Артемии еще пару дней в этой чашке, но это вы все увидите. Итак, я говорю, что сегодня 19 число, э, последнее кормление, значит, э, третьи сутки свободного плавания и питания. До завтра. Так, сегодня у нас 21 число. Э, рыбки переведены на Артемию. К трубкам с яичным порошком уже не подходит. Э, значит, единственная проблема в чем? В том, что вчера предпоследнее кормление было Артемией. Э, не убирая и не подменивая воду, я дал опять же трубку с яичным порошком. Но один малек вчера погиб, потому что я прозевал поменять воду своевременно. И сегодня за ночь тоже я здесь видел одного э, ушедшего в мир иной. А так под лупой мальки все уже э, с розовыми брюшками говорит о том, что они с удовольствием берут Артемию. Вчера они, кстати, не пошли на трубку вечером тоже. Добирали Артемию со дна. Ну и сегодня утром они э, как бы тоже не захотели есть это намазанное на трубку месиво. Им Артемия пришлась, пришлась больше по душе. Вот, сейчас поменяю воду. Подходит к концу время кормления поменяю воду. Артемию можно немного подмучивать э, пипеткой, чтобы она осевшая плавала, они тогда ее берут лучше. Вот чем я и занялся сейчас. Э, подмутил, малек задвигался, начал активнее ловить ее. Э, так что вот сейчас поменяю воду и вернусь опять с камерой к этой плошке. Да, с сегодняшнего дня э, я уже больше кормить не буду вот этим вот э, порошком яичным. И начинаю менять воду, и э, из этого аквариума продолжаю менять, где стоит все. Но сюда уже добавляю не э, воду такого же состава, 60-80 микросименс, а одну треть я наливаю э, водопровода, две трети э, подготовленной воды по такому же химическому составу. Следующее две третьих э, подмена. И потом уже начинаю наливать полностью э, объем, который уходит в эту плошку полностью с водопровода. Сегодня вечером или завтра мальки будут переведены в этот аквариум. Э, тогда будет вода меняться несколько по-другому. Я это чуть позже расскажу. Вот вода подменена. Рыбкина. Мальки накормлены. Э, рассматривая под лупой, видно, что они розовенькие стали. Э, значит, э, теперь разрыв между кормлениями. Кормление ставлю на 2 часа, на полтора-два часа даю Артемию. И следующее кормление через 3 часа. То есть Артемии кормим реже, чем, чем э, желтком или порошком яичным. Сегодня у нас 22 число. Мальки сидят плотно на артемии. Внизу находятся недохлые, они обожратые, э, объема не хватает, поэтому сегодня будут переведены вот в этот аквариум, в котором была вода для подмен э, следующего состава. Я уже начал вчера сюда добавлять воду с водопровода. Объем, который я забираю в плошку, я добавляю с водопровода. Э, так, у нас здесь уже 134 микросименса. Э, воду я немного солью, э, солью в канистру. Э, эта вода будет подмешиваться к водопроводной первое время, чтобы не было резкого скачка жесткости. А потом день-два и буду менять по литру воды раз в день на водопроводную. Сейчас переведу и отсниму дальше. Ну вот, 130 душ переведены вот сюда, вот их видно. Они тут разбрелись, что-то собирают. Брюшки у них розовенькие. Можно попробовать посмотреть через лупу. Теперь гораздо удобнее за ними наблюдать. Вот, малек розовобрюхий. Ну, так не видно. Вот. Так что, э, я думаю, большого труда поднимать малька на Артемии, когда он учится на Артемии, э, не составляет. Ну, давайте теперь подведем итоги по инвентарю. Ну, вот такая вот белая, почему белая плошка, я сейчас объясню, в которой я э, выращиваю, э, так сказать, мальков, э, кормлю их первые дни, пока они не сядут на Артемию. Белая почему? Потому что малек, он, в принципе, идет на родителей, которые темнеют, ест он э, секрет с потемневших родителей, поэтому он как бы в любую тень, на любой темный предмет, он э, будет держаться ближе к этим предметам, будет держаться в тени. Поэтому плошка обязательно белая. Значит, также очень важно прозрачная присоска, именно прозрачная, не черная, иначе малюк весь сядет на дно и корм брать не будет. Шланг для подачи воздуха не зеленый, не цветной, а тоже прозрачный. Э, Значит, трубка. Вот трубка должна быть темная. На нее мы намазываем корм или просто ставим пустышку, на которую идет малек. Это вы видели. Э, пипетка для сбора личинок и малька. Значит, вот первая пипетка, она длиннее. Я их уже показывал, у них отверстия разные. Я вторую отрезал, чтобы малек свободно проходил через нее и с помощью которой я малька отлавливал. Это по инвентарю. Теперь по а, тому, чем я их кормлю. Первое, что я даю в первый день, когда начинается только расплыв, это обычный яичный порошок или желток яйца. В принципе, это первый день, когда начинается расплыв не массовый, и второй день, э, полдня я даю чистый, чистый э, порошок, э, яичный порошок. Можно использовать белок, как я вам рассказывал. Я делаю э, него кашицу и э, этой кашицей обмазываю искусственных мамок и ставлю. Значит, э, к концу первого дня, когда малек раздулся массово, то есть первые сутки, э, я добавляю в яичный порошок вот такой вот корм. Э, советовали, нашел в интернете, э, поднимают им дискусов, но они его разводят просто водой, а я мешаю яичным порошком и э, как бы э, намазываю вместе с ним. Почему мешаю? Потому что этот корм, ни один корм, э, ни одна добавка, которую я добавляю в корма, она сама по себе на мамке не держится. Ее удерживает именно яичный порошок. Э, значит, э, я, именно, я его начинаю добавлять э, к концу первого дня массового расплыва, то есть уже второй день, так сказать, кормления. Значит, э, потом я добавляю Потом я добавляю, э, в один день начинаю добавлять кормление за кормлением. Это корм микрон. Отдельно он тоже не держится, поэтому я мешаю, я беру половину, э, скажем, одну часть. 50% процентов я беру яичного порошка, а все остальные 50% процентов я мешаю из того, что добавляю, постепенно увеличивая э, добавки. Значит, такой корм микрон, он зеленого цвета продается в магазинах у нас, не знаю, у вас, наверное, тоже его можно найти. Состав у него богатый. Вот, вот он зеленый. Такой корм микрон. Значит, э, следующая добавка, которая очень важна, это я беру яйца артемии декапсулированные, они вот такие, пропускаю их э, милю или малю, как правильно, в ступки. Ну, в общем, посредством ступки превращаю их в муку, также добавляю и намазываю. И еще один очень важный момент это корм, э, не от него коробка, это корм для э, форели, тоже такой в виде муки, очень богат витаминами, протеином и прочим. Вот это вот то, чем я кормлю до артемии. Вот такой вот сложный состав корма у меня получается. Но основной момент, основной момент это яичный порошок. Если у вас этих всех кормов нету, то на яичном порошке они тоже прекрасно, прекрасно поднимаются э, только вот на вот этом яичном порошке. Так что, если у вас есть пара, которая по каким-то причинам не вынашивает малька, отсутствует секрет и так далее, не надо, не надо бояться, надо брать и пробовать, э, брать ответственность себя и пробовать поднимать малька искусственно. Сложного ничего нет. Основные правила – это чистая вода. Если у вас есть время, и если вам не лень, лучше лишний раз поменяйте воду. И тогда у вас все обязательно получится. Ну и как бы вот э, прошли сутки после пересадки малька. Мальки плавают, питаются. Э, под увеличительное стекло видно, что они э, краснеют после подачи корма. Замена воды два раза в день по литру. Здесь у меня литров 7 в этом аквариуме. Вон они все в дальнем углу собрались, их видно, кучкуются. Э, голодные собирают корм с пола. Значит, замена воды два раза в день по литру, половина воды той, которую я отсюда слил, половина э, из-под водопровода. Но э, постепенно это все меняется, увеличивается. Показания уже 243 микросименса. За сутки я поднял, можно сказать, более чем на 100. Но э, как бы это не столь критично уже для мальков, когда они сидят на э, Артемии. Ну и последнее, что бы я хотел посоветовать тем, кто это все-таки посмотрит, э, завести себе обычную тетрадку и сюда все записывать. Ну, давайте посмотрим записи про эту пару. Вот 22 вчера последняя запись была. Э, вот здесь у меня 12 написано, что отметала пара Санмер. Э, Санмеры. Санмеры 12 число отметали. И все свои наблюдения, э, все свои действия я сюда записываю. Очень удобно. Дело в том, что когда у меня даже нет малька, когда мне заняться нечем, я могу пролистать, подумать, э, поработать, так сказать, над ошибками, э, над сухим аквариумом. и не заставлять страдать от этого мальков. Убедительная просьба тем, кто посмотрит это видео, оставляйте отзывы. Э, можно здесь же на YouTube, можно э, на сайте, э, на узбекском сайте аквариумистов www.aquatropic.uz, там найдется тема искусственного вскармливания малька. У кого есть вопросы, контакты всегда на всех сайтах есть, можете здесь написать, можете на том же акватропике посмотреть. Э, мой скайп, мой телефон, кому интересно, у кого есть вопросы, будут ошибки, кто отважится на это. Нелегкая задача, в принципе. Дело в том, нелегкая в том плане, что ты привязан к этому постоянно. Ты можешь максимум на три часа отлучиться, если кто-то вместо тебя из домашних поставит трубочку с кормом. А все остальное время надо первые пять дней проводить возле, возле этих двух ложек. Ну вот, э, стоит у меня аквариум. Здесь тоже половина искусственников часть уже продана из этой рыбы. А в самом низу э, закрыт аквариум, там сидит та пара, которая металла, я ее отсюда не убираю. Э, пара от металла в обычной воде, э, я могу даже показать э, параметры этой воды. Параметры этой воды э, от металла пара в обычной воде, а посадил я ее уже в более Э, мягкую воду. Кислотность я даже не смотрю, здесь он 612 микросименс показывает у меня. 612. Ну, кислотность можно посмотреть, если есть интерес, то можно посмотреть и кислотность. Но если у меня пара сама не носит малька, я на кислотность внимания не обращаю. Э, даже в ведре в этом, где сейчас лежит икра, у меня как бы, где обычно у меня лежит икра, ну, здесь 9,6 показывает мне значение pH. Это высокое, конечно. Но малек, личинка прекрасно выживают в этой воде. Вот, ну, желаю всем удачи. У кого будут вопросы, пожалуйста, пишите. Оставляйте обязательно отзывы, Очень интересно мнение мнение людей, кто это посмотрит, кому это все пригодится.